sing ono maning ati sono welasi sing ono maning ati sono sayangi kembang ngono ring tangan ilang kepetik wong lian teko tegane ninggal sun kelara

iki pokok riko seneng ison yo seneng Yeah. I again.